話しやすい荒らぎ友達がいないなんておかしいねなんで友達作らないの友達を作ると人間兄弟下がる ô cũng được